Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gesellschaftlichkeit durch Teilhabe an der Erwerbsarbeit hergestellt wird. Wir sind so sehr an Erwerbsarbeit gewohnt, dass wir auf die Frage, was bist du, zur Antwort einen Satz sagen, der beschreibt, was wir zum Zwecke des Geldverdienens tun. Ein ehemaliger Fußballtrainer meiner Söhne, der sagte mir, Frau Wies, das mit dem Grundeinkommen, das ist ja eine scharfe Idee, aber wissen Sie, ich würde aufhören zu arbeiten. Ich würde meinen Beruf, den mache ich gar nicht so gerne, also ich würde aufhören. Es würden noch bestimmt viele machen. Dann habe ich ihm gefragt, würden Sie denn auch aufhören, die ganzen Jugendmannschaften äh, zu betreuen als Fußballtrainer? Nö. Der Arbeits- und Einkommensbegriff muss, also der, die Begriffe müssen völlig entkoppelt werden. Arbeit ist, wo man aus ernstem Anliegen etwas tut, unabhängig, ob es äußerlich oder innerlich und unabhängig, ob es Geld bringt oder nicht. Diese Identifikation mit dem eigenen Job ist für viele Menschen so tiefgehend, dass für sie die Herausnahme aus der Erwerbsarbeit, dass für sie das Herausfliegen aus der Erwerbsarbeit gleichbedeutend mit der Vorstellung ist, gesellschaftlich nicht mehr gebraucht zu werden, weggeworfen zu werden, für nichts mehr Nütze zu sein. Die Einführung, also Grundeinkommen ist für mich eine, eine sozialpolitische Maßnahme. Und ähm, das treibt eine gesellschaftliche Entwicklung voran. Strukturen verändern sich, man, Dinge passen sich an, es finden Veränderungen statt. Und dadurch wandelt sich die Gesellschaft und dadurch wandelt sich der Arbeitsbegriff. Es würde eine andere, ähm, glaube ich, Definition von Tätigkeit, von gesellschaftlich relevanter Tätigkeit äh, ermöglichen. Es ist ja immer mehr zu entdecken, dass nicht nur der Begriff der Arbeit, sondern viele andere Begriffe auch ähm, definitiv äh, mit Illusionen behaftet sind. Und das, äh, das betrifft beispielsweise den Geldbegriff, den Arbeitsbegriff, auch den Begriff äh, überhaupt des Menschen als sozialen oder nicht sozialen Wesens. Da liegen so viele Begriffe in, in, in der Luft. Es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass die, die, die Zahl der Burnout-Fälle dramatisch zugenommen hat in den letzten zehn Jahren. Burnout ist ein, ein Phänomen, das typischerweise dann auftritt, wenn Menschen ähm, wegen der Verantwortung, die sie übernehmen und äh, worauf sie nicht vorbereitet waren, wenn sie mit dieser Verantwortung nicht so umgehen können, dass sie sich selber Grenzen setzen. Also wenn ich ähm, plötzlich das Gefühl habe, ich muss jetzt 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche immer im Rad drehen, kommt früher oder später der Zeitpunkt, wo man morgens wach wird und nicht mehr weiß, wie man heißt. Und dann sprechen wir von Burnout. In diesem Sinne würde sicherlich auch eine Gesellschaft mit Grundeinkommen sich zumindest für eine lange Überzeit, Übergangszeit bemühen müssen, den Menschen, die eine Erwerbsarbeit haben wollen, zu, dazu zu helfen, dass sie eine finden. Nicht in dem Sinne, dass sie nur ein Einkommen brauchen, sondern in dem Sinne, dass sie sich so daran gewöhnt haben, dass Erwerbsarbeit die Form der gesellschaftlichen Teilhabe ist, dass man ihnen das nicht verweigern dürfte.